Polizia bati sudurra usteagatik espetxeratutako gaztearen auziari buruz poliziak aurrez ukabilkada bat eman zuela erakusten duen bideoaz galdetu diogu alkateari, ez du udalak ikerketarik irekiko poliziaren jarduna aztertzeko, baina aukera, ahotsa.inforen inforen aurka egiteko baliatu du alkatea. Es un medio que te ven a colorado mucho a lo que yo llamo el calentamiento de la fiesta de San Fermín. Lo digo con toda honestidad y como lo siento.